стоїть собі прималенька, смутне дівча молоде, ніхто не зна, що бує, у коморі тихо плаче. Смутне дівча молоде, ніхто не зна, що бує, у коморі тихо плаче. Не плач, не плач, дівча шумне, шкода того вічка буде, от ти з нами співати, повалалі гуляти, а в коморі не плакати, от ти з нами співати, повалалі гуляти, а в коморі не плакати.